محمول تعديل الصور وأفضل برنامج للكمبيوتر تعديل الصور وإضافة الإطارات كالمعتاد هسيب لكم في الديسكريبشن رابط تحميل للكمبيوتر ورابط تحميل للهاتف المحمول هنبدأ في شرح البرنامج والتطبيق عملي قدام عينيكم عشان تشوفوه بس ياريت فضلا وليس أمرا لو حضرتك لسه جديد متنساش تشترك عند البروفيسير وتفعل الرنان على الكل عشان يوصلك كل جديد أكون شاكر جدا ليك نبدأ على بركة الله أول برنامج معانا للكمبيوتر هو برنامج PhotoShine. آه لتعديل الصور هو برنامج جميل جدا تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه تعمل بيه اللي انت عايزه بطريقة سهلة جدا والبرنامج مجانا مفيش فيه عليه أي مشاكل البرنامج هتحمله من هنا كده تضغط تدخل الصفحة دي هتضغط على داونلود هياخدك لصفحة التحميل هتضغط تحميل طبعا انا حملته قبل كده ماشي بس هو موجود عندي فانا هوقف التحميل لان هو موجود عندي وهنبدأ في الشرح على طول بتاع البرنامج البرنامج زي ما قلت لحضرتك شكله جميل وسهل جدا زي ما حضرتك شايف قدام منك هو ده هنفتح البرنامج ونشوف في الجهة العلوية فوق في الجهة اليسرى هتلاقي شكل فولدر كده هتضغط عليه هيطلب منك إضافة صورة هيفتح الأماكن اللي فيها الصور أنا هاخد الصورة بتاعتي أنا نعدل عليها هتحط صورتك زي ما هي كده ثواني بس نصور الشاشة بتاعت الساعة شوية عشان الصورة تظهر تمام كده تفتح الصورة بتاعتك كده هتنزل بس الخلفية او الخيال الشكل ده تحت شوية عشان تشوف الخيارات واضحة قدام منك اول حاجة انت عايز تعملها وتبص على الكاركتر الاول او على الشكل بتاع الصورة الاول شوف الشكل بتاع الصورة في اي حاجة مش عاجباك في اضاءة في لون في شكل مش عاجبك في خيال مش عاجبك دي اداة التعديل تقدر تضغط عليها كده نزلها تحت شوية عشان برضو او كده عشان نعرف نتأكد من الشكل تقدر تغمق الصورة زي ما حضرتك شايف كده تقدر تفتح الصورة زي ما حضرتك شايف تمشي على درجة التفتيح ودرجة التغميق طبعا هنا اللون الأساسي بتاعها مش معمول فيه أي شغل هنمسح نغير أي شكل وأي صورة كده هنحاول برضو تحت نحط طابع على الشكل شوية كده فتحنا الصورة أكتر شوية كده غمقنا الصورة أكتر شوية هنشوفها بعد التعديل صبحت من شوية طيب نشوف خيارات الإضافات أو الإطارات الموجودة عندك الإطار ده وعندك الإطار ده عندك الإطار ده وعندك الإطار ده لو أنت عايز تظبط الإطارات طبعا بتاعتك عندك هنا في المكان ده في الشاشة دي تقدر تظبط الإطار بتاعك عشان يجي في منتصف الوردة أو منتصف الشاشة زي ما تشوفوا كده أو كده الجزء اللي فوق ماشي بتضغط عليه بتحاول تظبط الصورة زي ما حضرتك شفت الصورة بتظبط الشكل طيب هنشوف الإطار اللي بعده أو الإطار ده لو لقيت الصورة مش مضبوطة في أي جهة أو أي مكان تقدر تظبطها من المستطيل ده بالشكل ده في إطارات كتير أوي في البرنامج إطارات جميلة زي ده مثلا زي ده مثلا آه زي ده وده طيب نشوف اطار تاني الاطارات دي في الاطار ده فيه الصورة دي برضو عايز تظبط الصورة والشكل تقدر تظبطه بالشكل اللي انت عايزه بالاتجاه اللي حضرتك عايزه الاطار ده كمان زي ما حضرتك شايف وزي ما حضرتك شايفة الاطار ده عايز تظهر الصورة جنب الوردة على طول كده بس هي جاية على مقاس الوردة أو على مقاس الصورة أو الحجم بتاع الصورة نشوف إطار تاني بعده خدنا تقريبا الإطار اللي قبله شوف ده إطارات جميلة زي ما حضرتك شايف تقدر تشتغل بيه وتقدر تعمل بيه كل الصور الخاصة بيك انت وتبقى ملكك انت بحقوقك انت مفيش أي مشاكل عليها طيب نشوف اللي بعده إطارات عادية تقدر تشتغل بيها الإطار ده كمان لازم برضو حجم الصورة والإطار ده وده ده هنا في إطارات تانية وهنا في إطارات تقريبا مفيش هما إطارين اتنين طيب نشوف اللي بعده ده بقى أجمل مكان للإطارات ده أنا تقريبا بستعمله كتير في الإطار ده جميل جدا تقدر تظبط صورك فيه بالشكل اللي انت عايزه وتقدر تضيف من هنا صورة تانية تحطها جنب منها طيب نشوف الاطار اللي بعده فيه الاطار ده ده برضو جميل تقدر تظبط الصورة بتاعتك فيه تاخد خلفية حلوة تاخد شكل احلى برضو زي ما قلنا ما عجبتكش الصورة احفظ الاطار بتاعك وتقدر تطلع فوق من هنا وتضبط الاضاءة بتاعتها بالشكل اللي يناسب حضرتك في الإطار ده كمان برضو جميل جدا تقدر تظبط فيه صورتك زي ما انت عايز في إيه الإطار ده شوف باقي الإطارات طبعا دي إطارات كلها اللي جاية ديت إطارات خاصة بالجرايد والصحف تقدر تحط صورتك الصحيفة أو الجريدة اللي حضرتك عايزها زي ما حضرتك شايف هنا كده أو كده أو كده اطارات كتير تقدر حضرتك تختار الاطار اللي يناسبك ويناسب الصورة بتاعتك مش شرط تكون صورتك الشخصية احنا بنتكلم على الصورة اللي هي عايز تشتغل بيها في القناة بتاعتك عايز تعمل لك صورة شخصية عايز تعمل صور وتعمل صور مكررة مكررة وتشتغل كفيديو إيه الخيار ليك في الاخر في اطارات تانية زيادة تحتية تقدر تشوف الخيارات والاطارات بتاعتك طيب شفنا الاطارات بتاعتنا بقى تعالوا نشوف ازاي نعمل اطار نحفظ الصورة بتاعتنا طيب اختار انا خيار من ضمن الخيارات اللي موجودة عندي وليكن الخيار ده وهظبط الصورة زي ما انا عاوزها الصورة دي اللي هي هنا بضغط عليها كليك عشان يقف عليها الخيار وابدأ اظبط الصورة بالمكان الصحيح تمام طيب آه، هنشوف الصورة اللي بعدها اللي هي دي وعاوزين نظبط الشكل فيها احنا كمان كده ضبطنا الصورة على الاتنين طيب جه مكان او جالنا وقت الحفظ بتاعنا ازاي نحفظ الصورة اللي احنا عملناها سهلة جدا كل ما عليك انت هتضغط على نفس ال folder اللي انت اخترت منه الصورة تضغط عليه يقول لك yes او no اقول له yes هيفتح لك نفس ال folder. انت هتسمي الصورة باسم عشان تعرفها بريسيف طيب هنقول له هنا تاني open هيرجع لنا من الاول خالص هنقول له شكرا نقفله هندور على الصورة بتاعتنا هي اتحطت هنا في مكان اهي هنفتحها ونشوفها تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز وتقدر تخليها زي ما هي زي ما حضرتك برضو عايز فتحنا الصورة اهي إيه، عايز انت تاخد الجزء ده تاخده عايز تاخد الجزء ده خده عايز تاخد الصورة كلها على بعضها مفيش اي مشاكل لو انا عايز اخد الجزء ده لوحده هروح انا عامل كده اعكس اتجاه الصورة بالشكل ده واروح انا جاي في الجزء ده ده كله على الكمبيوتر واروح سايبها كده اسيبها في الاتجاه ده زي ما حضرتك عايز عايز تغيرها في الاتجاه الاساسي اللي هو ده تجيبها زي ما هي وتقول له سيف إيه او حفظ كده احنا حفظنا الصورة بالشكل اللي احنا عايزينه ولو انت عايز تحفظها بالشكل الاخير زي ما احنا عملناه اتفضل كل ما عليك زي ما قلت لك هتفتح تضغط ضغطتين على البرنامج هيفتح لك الشكل اللي هتشوفه دلوقتي بعد ما فتح معاك زي ما انا قلت لك هيفتح معاك بالشكل ده هتضغط هنا تختار الصورة اللي حضرتك عايز تعدل فيها وتبدأ الشغل زي ما هو حتى لو تشتغل على نفس الصورة اللي احنا عملناها هنبدأ نشتغل عليها ونضيف ليها ونضيف لها إطار جديد زي ما حضرتك عايزه بنفس الشكل تاني مختلف اهو كده وتقدر تحفظ بالطريقة اللي احنا قلنا عليها كده يبقى احنا شرحنا برنامج ال PhotoShine. للكمبيوتر ده برنامج ال PhotoShine للكمبيوتر التطبيق التاني اللي هو تطبيق افتر فوكس هجيب لك الرابط بتاعه عشان تحمله على طول وياريت تخلي بالك من الملاحظة ديت في آه، افتر فوكس مش مجانا بدولار وتسعة وتسعين سنت وفي افتر فوكس مجانا انا جبت لك المجانا تمام انا جبت لك البرنامج المجانا عشان تحمله انا هوديك على صفحة التحميل على طول من غير ما تختار اي حاجة منهم البرنامج او التطبيق جميل جدا تطبيق زي ما حضرتك شايف التعليقات عليه كتير احسن برنامج تصوير رائع جدا بعد ممارسته الاسبوعين اصبحت محترف فيه تقييمات زي ما حضرتك شايف وزي ما حضرتك شايفة وزي ما حضراتكم كلكم شايفين التعليقات جميلة جدا والتعليقات بتقول ان هو فعلا برنامج جميل انا جربته على هاتفي المحمول بتاعي بس انا شغلي كله كمبيوتر زي ما حضراتكم عارفين والله العظيم احسن برنامج تعديل الصور جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين البرنامج فعلا او التطبيق فعلا جميل جميل جميل هتستعمله بكل سهولة مفيش فيه اي تلاتين مشكلة ولا فيه اي مشاكل خالص حمله على التليفون عندك طبعا انا كمبيوتر فمفيش تثبيت اجيب لك الرابط ده هتدخل مباشرة زي ما انا معودكم تدخل على التحميل على طول من التليفون بتاعك وبرضو نفس البرنامج للكمبيوتر بس انا هرجعك صفحة واحدة ورا عشان تبدأ من البداية تمام هاخدك على الصفحة دي هجيب لك رابط الصفحة دي في ال description. هتدخل عليه وتضغط هنا بعد ما تضغط هيفتح معك الصفحة التانية بعد ما يفتح معك الصفحة التانية تضغط على download تاني الخيار الاول ده ماشي في خيارين قدام منك اهو تضغط على الخيار الاول هيبدا التحميل معاك وكده تبقى انت حملت افضل برنامج لتعديل الصور للكمبيوتر وافضل تطبيق لتعديل الصور للهاتف المحمول وزي ما عودتكم دايما ان انا بجيب لكم كل حاجه حصري ومفيده ومن غير اي مشاكل من غير اي اعلانات من غير اي روابط اضافيه عشان انا عارف ان كل اللي بيشتغل عندي تقريبا يعني كده ما بيحبوش المجال ده ما بيحبوش يخشوا في خط اعلان واي روابط محظوره واي كلام من ده لان انا بخاف على خصوصيتكم زي ما انا بخاف على الخصوصيه الخاصه بيا انا كمان الموضوع بالنسبه لي مش موضوع ربح اكتر ما هو موضوع ثقه مش اكتر من كده ده كان اخر شرح لينا لشرحنا النهارده شكرا جدا للمتفاعلين معايا وشكرا جدا للمتواصلين الجدد اللي متواصلين معايا وبعتذر عن اي اسئله بتاخر في الرد عليها على الواتساب نظرا لظروف شغل الخاصة وظروف قناتي زي ما حضراتكم عارفين شكرا جدا ليكم واتمنى ليكم دايما يا رب التوفيق والنجاح والفلاح بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته